Why you pulling my hair, huh? Why you pulling my hair? Stop pulling. Stop pulling. what's the other side of this kangaroo island? Cape Jervis. other side. Yeah. Two and three deaths on country roads are country people. We have biosecurity restriction, honey, seeds, potato, we got nothing. Ferry terminal, boat ramp. That's the lookout. Which baby's going to sleep? Oh, the smile. guess this is where you um, use the boat ramp as well. Yeah. پشت سرم همین تومه رو دیدن دندون تیز کردن ها میدونن چه خبره عجب فضایی بری ها ببین قلاب دو سه تا سه تا قلاب روشه به یکیش ماهی زدم به دو تاش می ببینیم چه خبر میشه اینجا نمیدونم شاید خود اینجا هم یه آزمایش بکنم اگه ماهی بود اینا میگرفتنش اینا ماهیگیرای قهاری هم. اون جلوتر اگه برم یکی باید گوشی رو نگه داره وگرنه میره توی آب چون خیلی گوده ممکنه برم یه خود جلوتر قلاب رو سعی کنم پرد کنم توی عمق حالا ببینیم به کجا میرسه ماهیگیر سخت گوش به من میگن این همه فضا با من پرد کنم اونجا در ساخته مای سیاه یه میاد یکیشو برد خبری نشد در سر مای کوچیک اینه دیگه بالا اون نمیگیره میاد تومه رو برمیداره میره یکی هم رفت الان یکی مونده ایستادن غذای مفت بخورن Hello. Hello. What you doing here, mister? I bet you got angry. Yeah. Huh? Someone's jumped the fence. No. Jump How over. How did you get this side? Go back. یه campground اینجا هست به اسم Rapid Bay. بیش از حد قشنگی یعنی حسرت میخورم چرا این زمان حالیده ما نیومدیم اینجا البته فکر کنم دو ماه قبلش این بوک سولد آوته وارد یه شهری میشی متروکه به نظر میاد بعد یهو سمت راست میپیچی به این campground میرسی الان شهر رو بریم ببینیم با هم بذار من نما جلو بزنم دو متر فاصله بین چادر را گیر نمیاد کنار هم چادر و کاروان و کمپن، تریلره ولی با سپاس حالا من قیمتش هم چک میکنم ببینم چجوره خیلی قشنگ جاش خیلی قشنگ دستشوی هم اونجا هست حالا اینکه پاور سایت یعنی برق داره یا بدون برقه اونو مقایسی برم وبسایتش رو ببینم بذار بریم توی شهرش ببینید چه جوریه اصلا بهش نمیاد که آدم اینجا زندگی کنه no overtaking ماشین این اونم یارو مست کرده برای خودش عربده میکشه Bushfire last resort refuge okay this is how you get to the jetty Yeah, no, we need to come here. Yeah. این خونه رو به رو ببینید معلوم نیست چیه بزا بریم تو خود شهرش همین دوست کنم همه خونه ها مثل حالت هالیدی دارن یعنی یارو یه خونه خریده اینجا هر وقت حال میکنه میاد میشینه توش دو سه تا کنار هم شبیه همن سیستمشون آره آره جنرال استور این مثلا گروسری شاپشون بوده سوپرمارکتشون تعطیله چی توش نیست خب هم آخر شهر دور بزنیم برگردیم کلا شاید ده تا خونه باشه ولی خیلی قشنگ نمیدونم چرا این شهر پیشرفت نکرده چون که ویوی که اونجا هست غوغاست سکندری بی هم تقریبا همین بود ولی اون کجا و این کجا میبینید یه شهر متروک است از اینجا هم که میزنی بیرون فارمه خب تا اینجا داشته باشین اگه لذت بردین subscribe و like یادتون نره تا ویدیوی بعدی بای بای